it is slow motion crew And we up in our growlings when People change but not us And we just chillin', kicking it, kissed by the sun Could be soaked to the skin in the morning Jimmy out. Що таке плогінг? Плогінг винайшов один чоловік з Швеції, якщо я не помиляюсь. Це слово означає одне плог, це збирати, а інше джогінг. Це пробіжка така повільна, трясцой кажуть. Ось воно пішло звідти. Якось чоловік, котрий вийшов бігати, просто подумав. Чому так брудно? Що я можу до цього докласти? Суть цього слова плогінг. Коли ви біжите повільно, не поспішаючи, і одразу збираєте сміття, нагинаєтесь, чи робите випади, як я роблю, стрибаєте, як хочете. Наповнюєте мішок зі сміттям. Чому я займаюсь плогінгом? Я вже давно це запланував, відколи прочитав ту статтю, ще в 2018 році, мабуть. Це була далека ціль. Я думаю, я ж бігаю. Від початку першого курсу з навчання почав бігати і ця звичка закріпилася. Я думаю, я ж можу теж докласти до покращення стану екології тоді я це зроблю, хто ж як не я. І ось так я почав збирати сміття по ходу, або навіть якщо не бігти, то просто збирати сміття, виходити. Швидка ходьба і збір сміття водночас. Все, всі по плюсах. Які ж переваги плогінгу? Перша це ви робите планету чистішою. Друге шкода для нас. Що та сама розбита пляшка, яку хтось викинув або розбив, або шпліци, які хтось залишив, або ще щось. Має на собі віруси, ви можете порізатись, вколотись і занесати інфекцію собі. Третій плюс це те, що ви рухаєтесь, активно займаєтесь спортом. Треба максимально докласти зусиль до того, щоб зробити цей світ краще. І хоча б маленький внесок це збір сміття, який я можу зробити. Якщо не ви це зробите, то це зроблю я. Якщо не я, то це зробить хтось інший. Ми всі живемо тут від нас залежить, як ми будемо жити далі, як наші діти будуть жити далі, як діти наших дітей будуть жити далі. Ми відповідаємо за кожен малесенький відсоток цього нагромадження сміття, будь-яких викидів. Поки людей не було, все було круто. Добре там, де нас нема. Де ми є, всюди стає погано. Ще є така боязнь, що подумають люди про вас, що ви збираєте сміття. Люди, котрі нічого не роблять, не можуть впливати на вас ніяк. Сидіти і говорити і нічого не зробити, то блін. Тому не звертайте уваги на них, що б вони не казали, вони нічого не досягнули і не досягнуть, скоріше за все, бо вони не будуть нічого робити.